kan jirtanii kabajamtootaa fi jaallatamtootaa iyyuu raayyaantoo sallaa gadi biratti argamtan. Nagaan koo bakkuma jirtantti sinaa qaqqabu isin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii isaa kan eegdan anis nagaa kooti. Nagaan na bira jiru isin hunda biraayyuu akka jiru abdiin qaba isin jechuun jaaladha. Warri chaayinaa raayyaantuu asallaatii maatii taatanii haga har'aa na hordofaa jirtanii fi akkasuma immoo jajjabinnii fi yaadni isin namaaf qabdan guddaa onnee kootirraa galata. isiniif qaba jechuudha. Naaf jiraadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma warroonni maatii chaayinaa laayyantoo sallaan taane akka carraa warri dhuftan wal kaamin isiniin jedha. eegakaa eh, akka har'as yaada tokko qabadheetan karaa keessa dhufee yaada kanaa qabadhee karaa keessa nuggaan dhufu. Egaa akka viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii gochuudhaan seenaa. Eh, Yaadni kun anis isinis irraa baranna jedhee waan itti yaade ta'uu fideedha. kun immoo seenaa dhugaa keessattu dhiheenya kana keessatti wantoota namoonni ifatti bahanii haga tokko namni hin barata hawaasni keenya irraa barata barata jedhanii dubbatanirraa anis qabadhee anis irraa hin baradha dhaloota kootiifis jireenya kootiifis anumtuu namummaa kootiifis irraa hin baradha akkasuma immoo namoonni akka kootiifis kan irraa baratan ni jira jedhee waan nu fayyadu qabattee dhufeetoo jira. Egaa akkasinis yaada keessan akkasuma komentii biratti barreessuu hin dagatinaanii isiniin jedha. Egaa akka har'a immoo kanan qabadheetu dhufe obboleessi tokko obboleettii koo wajjin obboleettii koo quxisuu wajjin gaayila uummachuudhaaf ulaagaalee danuu keessa erga seenneen booda wanti nuyi anis ishiin iyyaan hin muudatee jedhee yaada ofii hawaasa ofiitti qooduudha karaa miidiyaa bahee anis kaa irraa baranna kun keessattuyyuu yeroo kana biyya keenya keessatti eh, namoonni danuun alatti daa'ima of qabatanii kan dhoksanii too jiraatan baay'eetu jira kun dhibbumaan dhibbatti waan biyya keenya keessatti ija keenya nuyyuu argine jechuudha. Eh, obboleessi kun maal jedhee anii eh, maatii koo wajjiniin maatiin koo mana keessatti maatii ifaatinaan beekaa jedhee maatii baay'ee jaalala qabuudha. Ani fi abbaan koo keessattuu abbummaa qofa sun hin ta'in akka obboleessa hangafaa fi quxisootitti mana keessa wajjin jiraanna. Baay'ee maatiin keenya maatii jaalalaati jedhe obboleessi kun argee qarshii baafachuu karaa eh, baankii deemee jedhee egaa akka eh, qarshii kana baafachuu waggaa dhaqu akka carraa ishii arge jechuudha. Ishiin kaashariidha. Achitti argee garuu eh, baay'een nahee baay'een rifadhee dubbisuu waan hin dandeenyeef yeroo muraasa achi dhaabbadhee tanan carraan ishiitti ittiin dubbisuu waan hin arganneef qarshii koo fudhee bahee garuu ji'oota sadi'an bilbila qofa gaafachuuf ji'a sadi'an achi deddeebi'ee jedhee iddoo ishiin hojjettu san jechuudha mana baankii deddeebi'ee. ji'a sadaffaattan akkuman ta'e ta'ee osuma hin sodaadhu bilbila ishee gaafadhee isheenis garuu yeroof ayyamamtu hin taane bilbila ishee naalaachuudhaa fi eh, yeroo muraasan booda bilbila ishee naalaatte jedha egaa ka bilbila kana erga naalaatteen booda eh, walii bilbiluu qabne akkasumatti kisti waliif godhuu qabne eh, qaamanis akka wal arginu walii galle jedha bilbilaanii achii walitti ni dhufne hiriyyummaan dhiyeessee fi yeroodhaaf hiriyummaa kunarraa fudhachuu hin dandeenye. na tursiiste erga na tursiisteen booda naman jaaladhu waan hin ta'eef obsaanan eeggadhe jedha obboleessi huni obsaan erga eeggateen booda hiryaa isaa dhugaa akka innis ishiidhaaf boru abbaa manaa akka ta'u ishiinis immoo isaaf haadha manaa akka taatu walii galanii ijoolleen kun waan beekan hin qaban abbaan isaa garuu maalinni erga haadha isaa fuudhee mucaan kun dhalatee urgaa shan erga gaheen booda. dubatti biraa bira deemee ishee durbaa kana alatti argate jechuudha. Kan argate garuu maatiin hin beeku. Intala kana dhoksaatti ni kunuunsa. Kan guddisee asiin gaellee gargaaree barsiisee eh, bakka kanaan akka hojii qabatullee kan godhe isaa ijoolleen isaa hin beektu haati manaa isaa hin beektu inni dhoksaatti guddisaa jechuudha. Innaa obboleessi kun intalli inni jaalate kun isaaf obboleettidha. Wanti beekum tokko hin jiru. Egaa kaa ijoolleen kun turtii keessaa gaa'ilaaf murteeffatanii gaa'ilaaf buruutiif wajjin jiraachuudhaan murteeffatanii gaafa murteeffatan akka haati manaatiif abbaan manaa waliin jiraatutti walii galanii waan biraa keessallee haga seenan gahanii jechuudha. Ijoolleen kun obboleewwan wanti beekan hin jiru lachuu, Ishiinis isa wajjin jiraachuuf gammachuu qabdi. Innis ishii wajjin jiraachuuf gammachuu qaba. Jirrachuu dhibbaan dhibbatti jireenya ishiin haadha ijoollee isaa ta'uuf inni abbaa ijoollee ishii ta'uu murteeffatanii osuma kanaa waliin jiraachaa jiranuu gaafa akka carraa ta'ee isheen daa'imti garaa ishii keessatti ni uumame egaa gaafa kana dhuftee akkana jettee gizeetti innis nama jaalatu nama buru haadha manaa isaa taatu waan ta'eef gammachuudhaan fudhate maatii ofiititti galee maal jedhaanii ani hiriyaa qabattee jira. Kanaafuyyuu isin wal barsiisuu barbaada. Gaafa isin wal barsiise isin jaarsa akkuma aadaa ofiitti jechuudha. Akkuma baratamaa ta'etti akkuma intala takka bahanii maatiin itti fuudhutti akka fuudhan barbaade gaafannaa maatiin ishii filiitii wal barsiisii homaa rakkoon hin jiru. Jaarsa baasee tananii dhaqaa homaa rakkoon hin jiru maatii ishii jaarsaan gaafannaa jedhaan abbaan jedheenii maatiin kun gammadanii. mana keessatti nyaata qopheessanii egaa kaashee durbaa san fidee maatiidhaan wal barsiisaa ganaa saniin booda maatiin isheetii fi maatiin isaa wal baranii jaarsummaa ergata jechuudha. Eh, garuu ishii qofa maatii abbaan kiyya kanaa haati koo kanaa obboleewwan koo wal barsiisuuf eh, qophii nyaata manatti yookaan isa iraata jedhan san eh, qopheessanii baay'ee maatiin nama naannoo waamanii inni hiriyoota isaa yaame. abbaanis hiriyoota hojjetaan mootummaatii eh, kan isa fakkaatu yaamanii manni baay'ee oo'ee akka ishee takkittiin dhuftu sun ta'in akka namni baay'een ishee wajjin dhufuutitti haati koo waan addaa qopheessite jedha eh, obboleessi kun. Egaa kaa eh, ishiinis anis waan uffata adda ta'e wayii bakka waan bakka akkuma nama yookaan nama addaa taanee mana dhaqne jedha. ishii fuudhee mana dhaqeedha. Galluu manni keenya waan addaa ta'e nu eegee qophii waan addaa namoonni baay'een mana guutaniitu nu eegan jedha. Egaa karaa manaa seennan abbaan gaafa intala kana argu ni rifate jedha. Abbaan kiyya akkasii miti abbaan koo namni biraa bira jiraatee dhiisitti ijoollee isaa fuulduratti guyyaa gaafa tokko abbaan koo fuula badee hin beeku. osuma osuma waanuma fedhuu ta'e waawuyyuutti jechuu gaafa baatee abbaan koo nuun duukatti aara malee eh, nu fuulduratti aaree hin beeku jedha. Ana akka hiriyaa yookaan obboleessa koo hanga afaatitti wajjin hin jiraanne abbaa koo wajjin jedha. Egaa ka eh, abbaan koo baay'ee fuula jijjiirame abbaan koo fuula gaafa jijjiiramu eh, maal taatee abbaa koo maalinni gammachuun sirraa furatame maalinni jedhee gaafadhe itti deddeebi'een gaafadhe jecha tokkollee naa kennuu didee. egaa ka akkuma dhaabbannetti jirra jedhee yeroo kana ishiinis ol jettee e, abbaa jennaan mucaa koo jedhee ishiinis abbaa jettee kana bichaa dubbatee abbaan mana gallakkisee ba'ee jedha. Egaa ka baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuu kana ana garuu bakka kanatti baay'ee natti ulfaate. E, jechuun bakka jecha kana akkamiin akka obboleettii ofii obboleettii baay'ee ulfaata dhugaa nama wajjiniin guddataniyyuu eh, karaa itti jijjiiruudhaaf namni baay'ee rakkatu ni jira jechuudha. Eh, miti obboleettii ofii waggaa isheen nama ishii caala jedhee eh, isheen hin kuftee sababbiin isaa abbaadha mucaan kun isaaf obboleessa naatee hin kuftee ani yeroo sanitti abbaa kuutii miti kan tizna jedhee waan himtunaaf hin galle. kufiisa isheeti eh, achi kaasnee mana yaalaa fuunee deemne jedhee baay'ee dadhabdee mana yaalatitti yaallee eh, ergaa yaala argattee tasgabbooftee nagaatti baateen booda maal inni jedhee tan jedhe maaltu maalidha jedhee gaafan gaafadhu inni abbaa koodha egaa ka haati lubbuudhaan hin jirtu ishee kana kan guddise akka fi adaadadha eh, isumatu na guddisee haati koo lubbuun akka hin jirre duraayyuu sitti abbaa koo bichaa akka hin qabu. Inni kanaafiyyuu uh, abbaan koo na kunuunsee, na guddisee, na barsiisee kan hojii na qabsiise isaadha. Ati obboleessa koo ta'uu hin beeku. Obboleessa ni qabda naan hin jenne. Wanni tokko wanni naa ibsu tokko hin jiru. Na gargaaruudhaan ala naan jettee naa ibsite egaa kaa murteessuu dadhabne lolachuu jedha. Obboleettii koo obboleettii wanta akkanaa kun keessa haga deebi'u geenye jedhee obboleessi kun baay'ee gadi dhugaa anis akkasumatti natti dhagahame akkuma isatti dhagahame sanatti natti dhaga'ame ani hoo kan jedhu jechuudha egaa akka eh, hin kana keessatti qabadhee dhufu obboleessi kun maal jedhee egaa kan namni dogongoraan haa uumamu eh, dhalli alattis haa uumamu erga gaayilaan boodas ta'ees haa uumamu erga uumameen booda erga tureen booda haga sadarkaa kana ga'utti maatii ofii dhoksuun miidhaan akkamii akka qabudha obboleessi kun kan dubbate. Anis kanarratti eh, jechan dubbadhuun qaba. Amma fakkeenyaaf eh, biyya keenya keessatti baay'inaan eh, dubartiin ijoollee kophaa guddisti daa'imman kophaa guddisu. Egaa ka ah, dhiironni yeroo kana baay'ee hubamuu hin barbaadanii filannoo karaa biraa gaafa rakkinni mana keessa baay'atu gatanii bahuu hunda kan ga'utu jira jechuudha dhiirri hundoo osoo hin ta'in dhiirri haga wayii. Kanarraa kan ka'e ijoolleen eh, inni urufaaf qabu sun walbar gaafa walbaruu dhaban deebi'anii wal fuudhuu gahan jechuudha. Egaa kaa haga danda'ame eh, namni of eeggannoo godhu yeroo kana keessa amma teknooloojiin baay'ee babal'atee jira. Yaansi gaafa nama tokko wal walbar eh, amma inda'uun miidiyaa adda addaatirraan gaayilli uumamaa jira. Egaa kaa suuradhaan maatii wal barsiisuu, suuraan obboleessa wal barsiisuu, suuraan obboleettii ofii wal barsiisuun baay'ee gaariidhaan jedhaanillee obboleessi kun osoo suuraa abbaa isaa itti argisiise ta'e isheenis osoo suuraa abbaa ofii itti argisiiste ta'e haga kana mara wal miidhuu hin ga'anii egaa ka baay'ee ulfaata kun fuulduratti illee isheenis jireenya akkamii kana dagattee jireenya akkamii akka jiraattu akkasuma innis kana keessa darbee jireenya akkamii akka ulfaatu kallachuutu jireenya boora'aa ta'e sababa abbaa tokkootiin jechuudha abbaan hagam ijoollee ofiitii silaa Eh, kunuunsa yookaan itti gaafatamummaa bahuu kan qabu dhoksaan waa baay'eedhaan nama miidha. Egaa ka abbaan koo ji'a guutee jira, manaa bahee jira, iddoo hojii hin dhaqu, eessa akka inni qubate, eessa akka ga'e wanni beeknu jiru. Anis haati koollee manni keenya gammachuun duraanii sun irraa fuudhame manni keenya amma yeroo kanatti gammachuu wayii keessayyuu hin jiru. Eh, bakka dabbaramnee jirra. Eh, Taa'ni duraanii hin jiru. haati koollee abbaan koo kana narratti raawwata natti fakkaanne kan jettudha. Yaada akkasii keessatti baay'ee kuftee jirti. Ta'ee immoo haga kana mara maaf gaaha kan jettu immoo innumtuu abbaa koodha. Abbaa koo erga ta'ee akka hiriyaa isaa akka obboleessa isaa quxisuutti oduu wajjin jiraachaa jirru guyyaa gaafa tokko maaf qabee obboleettii kootii wallan barsiisin. Haga kana sadarkaa kana mara haga guddattee geessu ani sagan sadarkaa kana mara ga'u kan jedhu. abbaa ofii ani e, waan amma achi dhiifama abbaa kootii godhu hin qabu kan jedhudha. Inni garuu namni barachuu qaba kan jedhudha kan e, miidiyaa kanarratti qabateetu dhufe eenyutu barachuu qaba kanarraa. Daa'ima alaa qabaachuun waanuma jiruudha e, ta'ee erga ta'een booda daa'ima kana alatti argatee jira obboleettii keeti jedhee anaan na barsiisu akkasuma namoonni biraati illee. akkuma abbaan koo dhokse kana dhoksuu osoo erga dogongorameen booda erga ta'een booda maatii isaatiin wal barsiisuun dirqamaadha. Kana yoo ta'een eh, dhaloota baay'ee hubamaa dhaloota baay'ee sammuu xuraa'aa ta'ee namni bahaa Kanaafuu dhalootaaf of eeggannoo godhuu qabnaa' kan jedhudha. kun ifatti bahee eh, miidiyaa irratti dubbate jechuudha. Ah, asumaan abbaa isaatis laphee dhiifamaa rabbi kennee fi maatii walitti deebi'anii akka obboleessaa akka obboleettii wajjin ta'an rabbiin haa godhuuf jechuun jaaladha. Egaa kaa inni amma obboleettii tana arguu hin dandeenye wanti isaan itti walii galanii yeroodhaaf ani keessi kun sinaman waan ta'eef ani kanan si walitti dhiyaadhe akka obboleettii sun ta'in akka haadha manaa kootidha. Atis akka obboleessa sun ta'in akka abbaa manaa keetitti natti dhiyaatte kanaafuu mul'achuu. keessi keenya waan kanaan walitti dhamanneef ammaaf addaan fagaachuu qabna jedhanii murteessanii ishiinis isarraa fagaattee innis ishiirraa fagaatee ilmaa waliif hinbilbilanii waliin dubbisanii erga kuni ta'een booda erga walitti dhiyaatanii akka haadha manaaf abbaa manaatitti murteeffatanii jiraachuuf eegalaniin booda amma akka ormaa ta'anii addaan fagaatanii jireenya isheen hin beeku isheen jireenya isaan beektu haala kana keessa jiru jechuudha. Egaa viidiyoo kanarraa muuxannoo wayii argattan jedhee eh, abdii qaba. Anis waa baay'ee waan irraa argadheef eh, fuunduratti umurii koo hafe ijoollee kootiif ofii kootiif gaa'ila kootiif eh, jireenya akkamii akkan jiraan irraa hin Isinis akkasuma waa irraa barattan hiriyoota keessaniif, ollaa keessaniif, gaa'ila keessaniif, ijoollee keessaniif wantoonni baay'ee inni naa ifa anisaaf ifaarra kan darbe. wal qorachuu eh, yeroo hunda wal gaggaafachuunis as keessatti waan nama barbaachisuudha. Ani kanneen kanan irraa baradheesinis waan irraa barattan jedhee dhabdii qabaa. Viidiyoon kunis waggaa isinitti tole ta'e yaada keessa na barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebi'uutti turtii